ゴールエイドがそんな口調を使うなで愚かな人間にやるものなどないもちろん小林さんは別ですが もうめんどくさい 間にやるものなどないもちろん小林さんは別ですかっていうかもうめんどくさい